Wer ist Batmans Onkel? Klaus äh, ist Batmans Onkel. Klaus? Ja. Ich? Ja. Warum? Ja, weil du die möglichst, äh, eine möglichst unscheinbare Ausstrahlung hast und deswegen kommt das schon in Frage, dass du Batmans Onkel ah, sein könntest. ja. Stimmt, so unscheinbar bin ich. Mhm. Hätte, hätte ich nicht gedacht.